Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Jesús Big Gamer y como podrán darse cuenta en el título, el video de esta semana es el siguiente. Muy bien, ya saben que siempre comienzo con la parte rápida y después con la parte lenta. Vamos a empezar sin antes mandar un saludo a Haru Doblas, un gran saludo para ti y bueno, ahora sí, comencemos.